嗨，欢迎大家回到 e m e Career。这次想谈的是培养习惯的主题。我知道大家都希望培养一些好的习惯，来让自己变得更好。因为这些好习惯，无论是中期或长期，都能为自己带来一些好的影响。但是培养这些好的习惯，好像总是很困难，很难维持下去。最后，好像很多好你想要的好习惯都放弃掉。那我自己呢，一开始也是这样。 只是说哦，这么多年来，我培养了自己持续阅读的习惯，练习英文、早起、运动等等。我发现呢，我每次在培养习惯的时候，都会为自己做一些心理建设。那第一个是，我希望你可以了解，我们常常把这个结果跟过程给弄反了。啊，前阵子我遇到一个家庭主妇，她想要就是再出来工作，想要回到职场出来工作。 他选了一个保险业务员的工作，那他为了想要增加自己可以卖的保险的，他就想要去考一些证照。他希望每天能抽出大概一两个小时出来读书，然后顺利考上证照这样。可是他总是会因为一些家庭的事情、他的孩子等等的事情琐事被打断，没有办法真正的去读书。他就在问我说怎么办？他觉得。 想要养成一个读书的习惯，怎么这么困难？我就请教他说：“那你觉得，当你考到这个证照之后，你会怎么做？你会回到原本的生活吗？还是你会继续念书呢？”哦，真正有价值的事情是，你养成这个读书的习惯，并不是考到这个证照。如果你养成这个读书的习惯呢，考到这张证照，不过就是第一个过程。 接下来，你持续的念书，持续的念书，你还可以去考考到更多的证照。所以我觉得第一件事是我希望你能理解，培养成一个你要的好习惯，才是真正的结果，而不是这个好习惯为你带来的任何好处。这些好处都只是过程而已。那再来第二个问题就是缺乏动力的问题哦。例如说，有个人他知道明明知道说练习英文对自己有帮助，但是他就是没有办法持续下去，他没有那个动力。 让自己一直练习下去。我们就举一个相反的追剧的例子好了，啊，追剧这件事情，为什么你一旦追到剧之后，你开始追剧之后，你就可以一直追下去，而且这个剧追完了，你还可以再找到下一部剧继续追，因为开心嘛，放松嘛，大家都希望啊，工作一天辛苦的工作一天结束之后，可以放松一下，充电一下，第二天继续。 像这样子的习惯，你不用花力气培养，自然而然很快的，你就可以继续做下去。那是因为你的脑中已经理解，你下班回家休息追个剧，有意义的放松，你第二天的再战。但是你却没有真正的觉得说啊，练习英文这件事对你是真的有帮助。所以，如果你想要培养一个习惯，你必须真正的认同它会为你带来好处跟价值，对你是有用的。那。 也许读英文这件事，你只是看别人读，你觉得你读了也会有用，你并不认为啊，练习英文这件事情真正长期会为你带来什么样子的好处。你必须找一个你真的觉得它长期会为你带来好处的的习惯去培养它才有意义。那第三个就是，我们常常都会放大自己的失败，尤其是在你啊试图让自己变得更好的过程中，你遇到任何挫折跟失败，你很容易去放大它。 我们一样啊，刚讲那个追剧的例子，那你习惯你有这个追剧的习惯之后，啊，假设说你最近工作比较忙，你加班好几天没有追到剧，那你会怎么做？你一定是等假日的时候，你再去把那些 miss 掉的那些没看到的那几集把它追回来，然后下礼拜继续吧。你你不会因为啊加个几天班没追到剧就放弃这个习惯，因为它已经是你生活模式。 哦，生活中总总是会发生一些突发状况，一些不如意的事情，但是你不因为这些事情你就放弃你现有的生活模式，所以你必须相信，你一旦开始培养一个新的习惯之后，你就踏入一个新的生活模式，这就是你未来，你接下来，你明天开始，甚至说你现在开始的生活模式，你不会因为任何生活中的琐事，任何失败，你就停止这样子的生活。 所以你不要因为一时的不开心，因为一时的挫折，然后就放大它，觉得我我没有办法培养成这个好习惯，我我做不到，然后就放弃掉。你这样子你会被你自己打败。所以，我希望你在啊试图培养一些好的习惯，让你变得更好的过程中，你可以保持平常心。以上就是啊我每次在想要培养一个新的习惯的时候，我会为自己建立的想法，那我把它分享给你。 也希望可以帮助想让自己变得更好的各位，在这个过程中更加的顺利。那如果你也有好的建议，欢迎留言，然后跟我做分享。